विजय सतीश बाबू की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं Satish hi tech Satish hi tech Satish hi tech Satish hi tech भान खोपा bus Satish hi tech Satish hi tech Satish hi tech bus टी चौहत्तर शून्य आठ तैंतीस चौंतीस छब्बीस